ongi etorri EASO Politeknikoko gizarteratzeko goimailako ziklora. Ziklo honek gizarte bazterkeriako egoerak prebenitzera eta konpontzera bideratutako ekintzak garatuz, eta persona eta kolektibo guztiek berdintasunean dituzten aukerak eta baldintzak sustatuz, zailtasunak dituzten personei gizartean bizitzen laguntzeko tresnak eta estrategiak eskainiko dizkizu ikasketa hauek aukera emango dizute gizarteratzeko esku hartzeak programatzen, antolatzen, implementatzen eta ebaluatzen ikasteko, estrategia eta teknika espezifikoak aplikatuz, aukera berdintasuna sustatuz, eta une oro, errespetuzko jarrerarekin jardunez eta profesionalarentzat ingurune seguruak sortuz. Metodologia aktibo eta kolaboratiboetan oinarritutako hezkuntza eredua erabiliko da erronka gisa planteatutako egoera batetik abiatuta, irtenbide egokien bilatzeko taldelaneko prozesuak lanbide aukeratzeko beharrezkoak diren gaitasun teknikoak eta zeharkakoak eskuratzeko aukera emango dizu. Irakaslea bide lagun izanik, zu zeu izango zara zure ikaskuntzaren egile aktiboa, protagonista eta erantzule nagusia. Ikasgelan adituen itzaldiak ere izango ditugu, osasun mentalaren ingurukoak, desgaitasuna duten personen elkarteak, etorkinen elkarteak, indarkeriari gabeko komunikazioari buruzkoak, berdintasunean adituak eta bar. Era berean, bisitak egingo ditugu hainbat kolektibotako elkarte edo zentroetara eta voluntariotza sustatzeko jarduerak egingo ditugu. Oinarri teoriko sendotik abia duta, jarduera ahalik eta praktikoenak egiten aleginduko gara. Zikloa amaitu ondoren, honako lanbide irteerak irekiko zaizkizu. Prebentzioko eta gizarteratzeko teknikaria, laneratzekoa, hezkuntza integraziokoa, oinarrizko mugikortasunekoa, familiako langilea, tutoretzako laguntzailea, gizarte bitartekaria edo kulturartekoa eta bar. Gainera, ikasketekin jarraitzeko aukera ere izango duzu besteko goimaiako ziklo bat eginez edo unibertsitateko gradu bat aukeratuz beraz pertsona autonomoa, asertiboa eta errespetuzkoa izan behar da. Zaintzak aintzat hartuz eta besteen iritziak, erabakiak eta eskubideak errespetatuz eta lantaldean ondo jardun behar da. Gaitasun horiek erakargarriak bazaizkizu eta zure nahi sakona beste laguntzea bada, ziklo hau egin beharko zenukeen.